te lo explicaba Pero a ti no te importaba Muchas cosas que yo a ti que tengo a otra persona que me hace feliz Sigue tu camino con esa persona No vengas a molestarme a mí Que yo ya te olvidé